รอบหนึ่งเนาะเครื่องหนูแฮนนะคะผมสงสัยต้องไปถอนมาใหม่ละจ้า โอเคอะคูพรมาอุโซเราว่าไม่อยากอะน้อยวิดีโอไฟล์ดีกว่าดีวิดีโอไฟล์กูแชร์ไหมเนาะเข้าไปนะดีวิดีโอไฟล์กูแชร์ไหมเมบลูแชร์ไหมสุดแล้อะคูดูมีวิดีโอไฟล์ที่อันนอก็มาคุบปที่ทารุเนาะดูมีวิดีโอที่ไหนมาละดีแชร์ขึ้เรากุ้มชิมมาไม่ใช่เลยอนนตีตีใช้ใช้เล็กใหญ่ไปไหมนะ ဒီ share cloud လေး question မှာမရှိတယ်ရှိရင်တွေ့ရင်နှိပ်ပါဒီမှာအနောက်အသေးတွေပေးတာအဲဟာဟာတွေပေးရမင်းတို့တွေကျုပ်ဒါပေးနေကြမလားဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီဘေးမှာဒီ cloud လေးရှိတယ်တွေ့လားအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်နေပြီးရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ပျော်လာတာနဲ့ဒီ1 2 3 4ခုမြောက်လူကောင်း3ဦးပုံစံနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာပြီးဆိုတစ်ချက်လာအဲ့ဒီ share cloud လေးပဲပြန်ထပ်နှိပ်ပေးပါအခု20နှိပ်လို့ရတယ်တစ်ချက်လာပြင်ပြီးတော့မြန်ဝင်ပေးပါလို့ပြင်ချင်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လောက်ပြတဲ့သူတွေတွေနော်ဟုတ်ပြီပြပြပေးမယ်နော် တင်းဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါလောလောလောမြမြမြမြမြသွားမယ်မြမြပြီးမယ်မြမြပြီးမယ်ပါလေလို့โอเคနော်တင်းအဲ့လိုနှိပ်ရတာလေဒီမှာတင်းနဲ့သုံးတော့တို့တော့ဒီဒီ date ကလေးရအနားမှာနော်ဒီ date ကလေးရအနားမှာတို့လားအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက် အဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ပြီးရင် share cloud ကိုထက်နေပေးကြပါပြီးအခုဝင်လာတဲ့သူတွေမျှဝေပေးမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်နော်မမျှဝေဘူးဆိုလည်းရတယ်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးစိတ်မဆိုးပါဘူးဘယ်ကနေကြည့်နေလဲတစ်ချက်လောက်ပြောလာပါအခုကြည့်နေသူအရမထောင်ဘယ်ကနေကြည့်နေကြတာလဲလို့တစ်ချက်လောက်သိချင်ပါတယ်ရှင်ပြပြပြလို့ပြမလားရှင်นะถ้าต้องมิงลาวาแค่นี้ก็คือนะคะพร้อมนะคะผมอย่าไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะจะเย็นๆนะจ๊ะ ကြည်ရနေကြပြီမြမမဟုတ်တော့မင်္ဂလာပါနော်စင်ရတီမဲလောလောလောဆိုတော့ဘိုက်ပူနေတယ်ဘိုက်နည်းနည်းပူတာပေါ့နော်ဘိုးအောင်နေပါဖြစ်လေမုတ်ပြနေလေတဲ့ဘိုးနိုးစင်မစတစ်ကာတွေပဲပေါ်ပေါ်နေတယ်တိလားမတ်တဲ့တိတ်မပေါ်ဘူးဟောမူးတော့မြို့တယ်အမူးတော့မင်းကြီးမင်္ဂလာပါတနေ့တရားဟောမူးတော့မူးတော့တော်လည်းမလဲမူးတော့တနေ့တရားဟော အိမ်ငါတဲ့โอเคအိမ်ငါမင်္ဂလာပါโอเคထိုင်းနိုင်ငံလက်ကျွန်းရတဲ့အားလက်ကျွန်းတဲ့ငယ်စวัสดีครับสบายดีบ่สบายดีနော်နေကောင်းလားဇလုံးနဲ့ဇလုံးနဲ့ဒီနေ့ရကြလေးရပါလားဒီစားရှိတာလို့မရှိရင်လေချိန်ချိန်ရအောင်လို့ဒီစားမရှိဘူးဆိုတော့တလေဟိုင်းအဲဗာလက်ချောင်းမင်းနေရတယ်โอเคသုံးတာမင်္ဂလာပါပထမဦးဆုံးတော့ပြောချင်တာကဒီနေ့အနော်ရဲ့ live ခေါင်းစဉ်က ဒီနေ့ပေါ့နော်ဟိုအရင်မိန်းကလေးတွေလည်းရသလိုယောက်ျားလေးတွေအတွက်လည်းတင့်တော်တယ်ယောက်ျားလေးအတွက်တယ်ဘာလဲဒီနေ့ယောက်ျားလေးအတွက်စေဘာစေလဲယောက်ျားလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှယ်နေပြီလားလို့မမိန်းကလေးတွေအတွက်စေတဲ့မိန်းကလေးတွေရောဘာစေဖြစ်နိုင်လဲရင်သားပြေးစေလားဘာဒီဟိုဘာဖြစ်နိုင်မလဲလို့ထင်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမှန်းလဲနော်ဟို မမချစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အတူတူပဲမိန်းကလေးတွေအတွက်ဆေးယောက်ျားလေးတွေအတွက်ဆေးဘာဆေးလို့ထင်လဲဘာဆေးလို့ထင်လဲဘာဆေးလို့ထင်လဲဘာဆေးလို့ထင်လဲပေါက်ရမပေးတဲ့လားပေါက်ရတယ်ပေါက်ရတယ်မလို့ချင်ဘူးနော်စိတ်ဝင်စားရင်ဆေးတော့မျိုးဖိုင်ရောလိုက်ရှယ်ထားပါမနော်နော်တချို့နေမိန်းကလေးတွေကဟာဆေးဆိုတော့ဒါဘာဒါကြီးဆေးများလားမဟုတ်သေးဘူးအာမင်းယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့မပြောတော့ဘူးလေ 11นาที10นาทีแล้วนะคะผมเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะว่าวันเรามันวันนี้เรามีอะไรนะคะผมตื่นเต้นนะคะยายานะคะยาอะไรโอเคลีน่ะมิงลาอะโอเคเนาะแต่ในเราเปียเลยมันเล่นเรื่องโกสเลบาอเลยก็น่าจะสบกวนเฮ้น่าจะสบกวเนาะลีน่ะมิงลาบอ่ะทีนี้ยาวะเล่นอยู่อัตัวเซมิงเล่นอยู่อัตัวเซบอะ သေချာနားထောင်ပါသေချာနားဆွင့်ပြီးတော့နားထောင်ပါသေသေးချာချာကြည့်ပါဘာစင်းဖြစ်နိုင်မလဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကို like share ထောက်ရပါမယ်နော်ဘယ်လို share ထောက်ရမလဲဆိုတော့ပြင်ပြမယ်နော်သေချာ share ရမယ်နော်ပြီးရင်ပြောတော့မှာဟုတ်ပြီအခုကြည့်နေတဲ့လေးတောင်မင်္ဂလာပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့လာပြီးတော့ပေါ်ပေးတဲ့အတွက်နှစ်ဘူးနေတာ ဟုတ်ပြီပထမဆုံးနားမလဲဘူးလေနားမလဲရှင်းပြမှာပေါ့ကိုကိုရလေနားမလဲရှင်းပြမယ်နှစ်လေးစောက်မရေးအောင်မညာအောင်ပေါ့နော်မရေးတာဝက်စနှလုံးပေါက်ထည့်ရတာတော့ရေးချထည့်ရတာတော့လုံကြီးတေထည့်ရတာတော့အဲ့ဒါကြတော့မညာဘူးဒီ share ထုတ်နေပဲဟာဒီလိုမျိုးဟာဒီလိုမျိုးဟာဒီလိုမျိုးအခု20လေးနှိုက်ခိုင်းတာကိုညောင်းနေတဲ့ငါလည်းရန်ကုန်တမျိုးလုံးပေါက်ကွဲပြီလားမသိဘူး ပြီလားကျွန်တော်အတန်လာလိုက်ဘူးမဟုတ်တာပုံမှန်ပဲပုံမှန်ပဲနော်မလိုက်ဘူးလို့လည်းမပြောနဲ့နောက်မှခွေးတကောင်မှမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကမလိုက်လေဟုတ်တယ်လေခွေးတကောင်မရှိလို့ဘလို့လိုက်မလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပုံမှန်တယ်မဟုတ်ပြီနားထားရောမလားလည်းခံဖို့โอเคတေပြောမယ်တေချာနာအောင်ခုကြည့်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်လိုချင်ရင်ယူသွားပါမလိုချင်ဒီမှာထားခဲ့ပါနော်မလို့ချင်ဒီမှာထားခဲ့ပါ ဇီပါဖန်ပိတ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဟိုရရိုသေးသေးလေးခြင်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဇီပါဖန်ပိတ်ပေးလိုက်ပါမယ်โอเคနော်အဲ့ဆိုရင်နော်အဲ့ဆိုရင်ပြောပြီနော်ဒီနေ့အားလုံးပဲမိကလာညချလေးပါနော်ကျေစင်ပါနော်ကျမရဲ့ page ကိုလည်း live လို့စီဖက်လည်းလောက်ထားကြပါနော်ကျမကနေ့တိုင်း live လို့ရောက်ကမြင်ထားလို့ပါနော်အော် live တဲ့အချိန်ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီထိုင်းစံတော်ချိန်9:00နာရီခွဲပါ ဟုတ်ပြီနော်တပိုင်းလာကြောင်ညာဝင်နေရတဲ့အတိရအောင်လို့ပါမနေ့ချင်ဟာအဲ့ဒီကအဲ့ဒီအဲ့ဒီချွာချွာတိမလေး live ဘယ်နဲ့ချိန်ဘယ်ချိန်လွင့်နိုင်လဲငါမသိဘူးမသိမှဆိုလို့ပြောပြတာနော်ဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံးတော့ပြောချင်တာကဘာရောက်လာလဲတဲ့ငါရောက်လာလားဟုတ်ကဲ့ရုပ်ကငစိမ့်မေမရုပ်နဲ့တူနေလို့လားအေးငါတနေ့ပြဲလာပြီနော် နော်နပကရမနာကတိနေညမှာဟာဘီပရမအောင်ဆောင်မနော်โอเคဟန်နေရှာကငါရဖရမင်္ဂလာပါဒါအခုကိုစလဲလေးတွေနော်နော်ကိုစလဲလေးတွေပေါ့နော်အခုကြည့်နေတဲ့ကိုစလဲလေးတွေတစ်ချက်လောက်တော့ပြောပြစေအနော်ဒါအနော်ရဲ့ပုံမှန် line ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးသွားမယ်တစ်ချက်လောက်ကြောက်ပြီးပြီးတယ်ပေါ့နော်အာဒီကောင်လေးငါသူငါ brand အရငါငါကြောင့်ညပြောခိုင်းတာဟုတ်မဟုတ်ဘူးဒါတော့အနော်ရဲ့ပုံမှန် style ပါပဲနော်ကြောင့်ညမအဲ့ဒီငါတိမှာပေါ့နော်ဟိုခဏကြလာမယ်ဟမ် ဂိမ်းမမကရေစရာတော်ပြောတာပဲတဲ့ရေစရာမပြောတော့ရေစရာပြောမှလားခလေးလေးရေစရာမပြောတော့ဘူးနော်မမရေစရာမပြောတော့မမရဲ့ရေစရာပဲပြောတော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီလားခလေးလေးဟုတ်ပြီโอเคနော်စိတ်တိုင်းရလောက်လိုက်ရင်တော့စိတ်တိုင်းရလောက်လိုက်ရင်တော့စိတ်တိုင်းရချင်တဲ့မှာပေါ်လို့ဟုတ်ပြီ โอเคထွက်လာပြီပေါ့နော်အခုအနော်ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကပထမအာဒီအခုကြီးနေတဲ့သူတွေအယောက်9000ထဲမှာပထမဦးဆုံး9000ထဲမှာပေါ့နော်မိန်ကလေးတဲ့နော် ချို့ယောက်ျားလေးတွေအမေနုမင်းကလေးတွေအရင်အလားမတ်တာပဲလမ်းမိတ်ဘွားပြစ်မယ်နော်အဲ့ဒီအလားလေးတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုလေးတွေနဲ့မျက်လောတလတလတလတလတလဟာကြွေရပွားဟာတတဲ့ကွာအဲ့လိုမဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားအားကြောင့်မို့ပထမဦးဆုံး main ကလေးတွေကိုအခု main ကလေးကြည့်နေတာပါတယ်မလားပါရင်အသေးလေးပေးအသေးလေးပေးပါ နော်အသေးလေးတပေးပါအဲ့အသေးလေးတပေးပါဒီတော့ကโอเคနော်အဲ့မိတ်ကလေးတွေမိတ်ကလေးတွေအတွက်ပြပြတာနော်ပြပြလေးတွေနော်ချိုးအဲ့ဒါမို့ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲမင်းကိုကိုကိုမင်းခင်ပဲကိုကိုဘလောက်လဲတက်ကြည်ကိုကိုပြပြစင်ရှိရတယ်ကိုကို Q ဆိုင်ရတယ်နော်ကြားလား ရီစားလေးတယောက်လေးထားမိပါတယ်မလေးကိုကိုရဲ့ဟိုဟာမလုံးနဲ့ဒီဟာမလုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအချိန်ကုန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သားရည်တွေပြက်စီးသွားမယ်မျက်နှာလေးတွေမချောမွေ့တော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရီစားကိုထားခဲ့မယ်တို့ကြောင့်မိန်းကလေးတွေအတွက်နည်းလာပြပြပေးတာမိန်းကလေးတွေအသက်20ကျော်ပြီလားအသက်20ကျော်ပြီဆိုရင်လေအသားဒီနာအစင်းအစင်းလေးတွေလေချောင်းရတယ်ကျမအရင်ဖြစ်ဆိုင်တော့လေနော်အစင်းအစင်းလေးတွေဖြစ်လာမယ်တွန့်လာမယ်နော် ကျွတ်လာမယ်ကိုမျက်နှာအသားအရည်တွေเนาะအရည်ပြားလေးတွေဒါလေးတွေရွဲလာမယ်เนาะပြော့လာတာမဟုတ်ဘူးเนาะပြော့လာတာမဟုတ်ဘူးเนาะရွဲလာမယ်ထို့ကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လို Q site ပြုပြင်ရမလဲဆိုတာဆေးရုံသွားစရာမလိုဘူးပတ်စံမတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒီနေ့လာပြီပေါ့เนาะဒီနေ့เนาะอืม collagen တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဒီ collagen နာမည်က astrella လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် astrella collagen နော် collagen က9000မီ9000 gram ပါတယ်ဒီထဲမှာသူရေးထားပြီးသား mg ဆိုတော့ gram ပေါ့နော်သူကအောက်ကနပါပြီးသားဒီနေ့ main ကလေးတော့ကိုပြောပြမှာအယူမစီပွားရေးလုပ်ချင်လေကကောင်းကြုံညာလေကကောင်းမကြုံညာလေတို့တို့မဝင်ကြပါဝင်ကြပါအဲ့လိုမျိုးကြုံညာပဲနေလို့လားဒါအပေါ်မှာပဲခုမှ ဒီကျမရဲ့ page ကိုလည်းစိတ်ဖက်လည်းလောက်ထားကျမဘယ်လိုလုပ်လဲကျမဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာရှင်းသိလိုက်မယ်အခုမှအသက်ဝင်လာတဲ့သူဖြစ်မင်းပြပြလိုက်ပါဦးဟဲ့ဟုတ်ပြီနော်အမေကလေးတွေနားထောင်ပါအနော်ပြပြတာနော် ဖာတယ်လိုလိုအယူလိုလိုကျမကဖြစ်နေတာမဟုတ်မင်းမျက်လုံးကဖြစ်နေတာဒီလားတော့ပါပြီမျက်လုံးနဲ့ဆရာဝန်လေးမှတော့ပြပါကျမကကျမနေတာအဟုတ်နော်အဲ့ဒီမျက်လုံးကအရေးကြီးတယ်အကောင်းမြင်အကောင်းပဲမြင်ပါပေါ့အကောင်းကြည့်ရင်အကောင်းပဲမြင်ပါပေါ့အဆုံးနေတော့ဆိုးပဲကြည့်မှာပေါ့ဘာပြောတာလဲတလုံးမနာမလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ပြပြပြတော့နော်အဲ့ဒီနော်ကျမကိုဆဲမယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းခဏလေးစောက် dancing စေမစလားတန်းစီတန်းစီတန်းစီလူများတို့တန်းစီပါခဏလေးစောက်တန်းစီပါ40ကျော်ပြီတဲ့ဟုတ်ပြီချို့ဆို40ကျော်တော့ပြောချင်တာကအသက်20ကျော်ဘလို့နော်နော်တချို့ဘယ်လိုလဲကွာ ဟုတ်ပြီအနော်ဖတ်ရဖတ်လိုက်ရတဲ့မှတ်တွေလည်း reply ချက်ချင်းပြန်ပြီးရနော်အနော်အနော်ရေမနေ့ကတွေ့ကြပါရနော်မနေ့ကနော်နဲ့ရောနော်ရက်ကူကြီးရှိလားမသိဘူးနော်အေးချိန်ရမယ်နော်ချိန်ရမယ်မနေ့ကဘယ်နဲ့တွေ့ကောင်းမလဲခလေးဟိုနောက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင် ဒီ brand လေးက Astrola လို့ခေါ်တယ်ထိုင်းထုတ် brand လေးပါမဟုတ်တယ်မရရှိထားပြီးသားတောက်ရင်လုံးဝအန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုတာတောက်ပုံတောက်နေလဲသူဒီမှာတခါတည်းကတ်ထားပြီးသားနန်းဟာကိုအာဘရဂျင်နဲ့လည်းတောက်လို့ရတယ်တခြားအချို့ရင်နဲ့လည်းတောက်လို့ရတယ်ညနာအစင်းအစင်းရှိတဲ့သူတွေအတွက် main ကလေးတွေเนาะညနာအစင်းအစင်းရှိတဲ့သူတွေဆိုရေးလား စိတ်ဝင်စားတာဆိုရေးလာအခုဒီမှာလဲကိုယ်စလဲတွေရှိရဲဆက်သွယ်ရမယ့်နေရာလဲတော့တစ်ခါလဲပြပြပေးလို့ရအောင်เนาะမျက်နှာအသက်ရအောင်တော့သိတယ်မလားဒီမျက်ရည်ထက်မှလဲအစင်းကြောင်းလေးတွေပြီးတော့ဒီနေရာမှာရင်မက်ကပ်လင်းရင်တော့လေအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးဆိုရင်သိလိုက်မလား၃ခွက်၃တန်း၄တန်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့သူတွေသူတွေအတွက်ဒီနော် Astrala Collagen လေးကိုပုံမှန်တောက်သုံးပေးမယ်ဆိုရင်တရက်ကိုတစ်ခါတရက်ကိုနှစ်ခါဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်တောက်သုံးပေးမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအစင်းကြောင်းလေးတွေကွာအဲ့ဒီအစင်းကြောင်းလေးတွေလုံးဝပြန်ပြီးတော့တင်းလာစေတယ်ဟုတ်နော်အသားအရည်လည်းကြည်လာတယ်အသားဖြူစေးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အသားဖြူစေးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ထုပ်မှာဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှာ10တုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအထက်မှာအထုပ်တစ်သေးလေး10တုပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နော်ပြရမယ်နော် မျက်နှာအရေးအကြောင်းရှိတဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးအသက်ရသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒါအလို့ဆိုရင်မျက်နှာအရေးအကြောင်းရှိရယ်ဒါအမြဲတမ်းအရင် queue site ထားရတာတော့မပေါ်အောင်လို့ပေါ့နော်အမျိုးပြန်တင်းလာအောင်လို့ဒါလည်းပုံမှန်တောက်ပေးရတယ်ကွာတရက်ကိုတစ်ထုပ်ဒီခေါ်ဒါမှမဟုတ်အနော်ပြပြချင်တာကဒီလိုဒီအခုအခု အလွန်မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဒီ Astrala Collagen လေးမှမဟုတ်ပဲနဲ့တခြား Collagen လေးကိုလည်းတောက်သုံးတင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကိုထိမ့်သိမ့်ပြုပြင်တင်တယ် main ကလေးတွေကတော့ပြပြပေးတာဒီထဲမှာလိုမျိုးအထုပ်ကလေးတွေပါတယ်ပြီးရင်ဘလို့ဖြောတောက်ရမလဲဆိုတာလည်းအနော်ပြောမယ်အရသာကဘလို့လဲဆိုတာလည်းအနော်ပြောမယ်ပြီးရင်မာယူရမယ့်နေရာเนาะ နာတကယ်လို့ဝယ်ရမယ့်နေရာလဲအနော်ပြောပေးမယ်ဈေးနှုန်းကတက္ကသတာပဲရှိရပါတော့ထိုင်းငွေနဲ့ထိုင်းငွေလဲဆိုရင်690မြန်မာငွေနဲ့တော့ဘယ်လောက်လဲတော့တော့မသိဘူးပေါ့နော်တစ်ချက်တော့ ပြောစရာရှိတာပြောပါပြောပြီးပြောစရာရှိတာပြောပြီးပထမဆုံးအထင်ကတော့ဒီလိုမျိုးအထောက်ကသေးလေးတွေရှိရနော်ဆယ်တုပ်ရှိရပေါ့နော်ဆယ်တုပ်ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးရှိတယ်ဘယ်နေရာနေရဖြစ်အလိုချင်နေဆိုရင်ဆက်သွယ်မှာယူလို့ရတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာပဲမင်းလာပါအနော် reply ချက်ချင်းအခုပြန်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံးပေါ့နော်အနော်တို့ ဒီခွက်တွေကိုရေနဲ့တွဲတောက်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုတောက်မနဲ့စောစောစီကိုတောက်နေတဲ့ coffee ခွက်တွေမှာထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ရေအေးနဲ့ရေခဲနဲ့တောက်တာပိုကောင်းပါတယ်နော်ချွချွချင်ရတာလေးဆိုတော့ဗောနော်အဲ့တော့ရေထည့်လိုက်မယ် okay နော်ဖောက်ရမယ်ဖာသေးတိချင်လို့တဲ့အာဝေး okay နော်ဖာသေးတိချင်လို့တဲ့ဘလောက်လဲတဲ့ဖာတန်းကိုသွားလေဖာတန်းကိုသွားလေ အိုလမ်းပြောက်နေရလားနော်ဘာလဲမကောင်းလေးကလေးရဲ့ဟမ်ကလေးလေးကလေးလေးပတ်စံပေါ်နေလားလို့ဟမ်ကလေးလေးပတ်စံပေါ်နေလားလို့ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲမေးလာပါအဲဖရောင်းဆိုဒီလိုမျိုးထည့်လိုက်မယ်ဒါအနော်ရေထည့်ထားပြီးသားအဲရင်ကြီးခရီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှကွာရေများရင်လည်းထည့်ကြမလို့ပါရေနည်းနည်းလေးဆိုရတယ်နော်ခီးသွားမယ်ဆိုရင်နာဟန်မေးအဂျူဝါလို့လည်းရတယ်အရင်ထုတ်မကြည့်ဘူး နော်ထိုင်းကိုယ်စားလှယ်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့မြန်မာမြန်မာငွေနဲ့ဘယ်လောက်လဲတွက်ပေးပါလားโอเคမြန်မာငွေမြန်မာကိုယ်စားလှယ်လေးတွေဆိုရင်အာ690ဆိုရင်တညလုံးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့တညလုံးမှာတညလုံးဆိုတာဒီလိုမျိုးတညလုံးဆိုတာဒီလိုမျိုးတစုံကိုဒီလိုမျိုးတောက်တညလုံးတော့မကောက်ဘူးမနဲ့မိုးလေးလည်းမကုန်သေးဘူးပြပြတာတင်ပြလား မြန်မာငွေနဲ့ဆိုဘလောက်လဲချက်လောက်ရေးလာပေးပါစပင်ရောင်နဲ့လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီမင်းလာလိုက်နော်ဒီ collagen ကတောက်လွယ်တယ်နော်ဆေးထိုးစရာလည်းမလိုဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးတောက်ရတာလည်းအန္တရာယ်မရှိဘူးဒါပပို့ပါပဲဘလွဲ့ကွာတောက်ရလွယ်ဘူးတယ်ချူချူချင်းရတာလေးပဲဘယ်တော့ဘလွဲ့မယ်တောက်တုံတဲ့အချိန်ဆိုရင်မနေ့တောက်လည်းရတယ်ညတောက်လည်းရတယ်မကြက်တဲ့အချိန်တောက်လို့ရတယ်နော်တရုတ်ပြည်ကမှချင်တယ်တဲ့ပြောပြပေးပါဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲโอเคပြောပြပေးမယ်အမြင့်ကြီးနားတဲ့โอเคတစ်ချက်တော့ပြောပြပါတဲ့တစ်ချက်ကအာနာထား 90ရာထောင်တောင်1500တောင်နော်ဒီလိုမျိုးတစ်ထောင်1000နဲ့5000တောင်ပါငါဒီလိုမျိုးတောက်လိုက်မယ်ကြည့်ချစ်စရာလေးအရာကကျွန်မတောက်ရေကိုဝါမဆိုလို့အခုကကျွန်မမြန်မာနိုင်ငံမှာမလို့ပါနော်အခဏအခုကအခုမှ3ရက်ကိုတစ်ထုပ်ကုန်ပါဆိုလို့ကို့အသားကြီးအရင်ချပါဘူးဆိုတော့တော့ဖန်တောက်လိုက်တယ် နော်အခုကလည်းဆောင်းတွေးဆိုတော့အသားရည်အရင်၆တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖန်ဖန်တောက်ပေးတယ်အသားရည်ဆိုးပေးတယ်အသားရည်ကြည်လင်တယ်ပြီးတော့ကိုမျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့အရေးအကြောင်းတွေကိုလည်း तू ကတင်းလာစေတယ်ကွာအသား collagen ပါတယ်ပေါ့နော် collagen အများဆုံးပဲဒါပါတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနို့ရောတောက်ရသေးလားနို့နဲ့ရောတောက်လို့ရတယ်ကော်ဖီနဲ့ရောတောက်လို့ရတယ်အချိုရည်နဲ့ရောတောက်လို့ရတယ်အရက်နဲ့လည်းရောတောက်လို့ရတယ်ဘာနဲ့ပဲဘာနဲ့ပဲရောတောက်လို့ရတယ်အကုန်ရောတောက်လို့ရတယ်နော် နှကမ်းမွေးရိုက်အောင်ရက်လက်ကြည့်စရာကောင်းတော့ရေရေအေးွာလို့နော်ရေရေအေးွာလို့ဟုတ်ပြီဘောလီဘောလားဘုံတော့ပေါ်လဲဟာငါနှစ်ထပ်ဝတ်ထားတာလေကျိုးဟေးကျိုးပေါ်တယ်တယ် project လေးကိုမာယူမယ်ဆိုရင်ဒါ online မှာမေးမယ်ဆိုရင်တော့ဗောနော်ဒီဒီဒီဒီဒီ page တွေ့လားဒီဒီ website နာမည်တင်ထားပေးတယ်ဗောနော်ဒီ video file အနောက် video file ရဲ့အပေါ်မှာဒီမှာတင်ထားပေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်နှိပ်တာနဲ့ချက်ချင်းသွားတယ်ဗောနော်ရန်ကုန်မှာရောက်နေတာလားညီမလေးဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိရန်ကုန်မှာပါရှင့်ရန်ကုန်ဂျပန်နေရရန်ကုန်မှာတလားပြတော့မယ်တို့ကမသိသေးဘူးအခုလည်းရန်ကုန်ဝဲလွင့်နေတာ live တစ်ချောက်ကနော်ဘာမှမသိလို့မရဘူးညလေဟုတ်တယ်နော်အခုလက်ရှိရန်ကုန်မှာပါရှင် င်ကုန်ပါပါအဲ့ဒီဖုန်းမကင်ဘူးတဲ့ကင်ပြီးတဲ့ဘာလို့လဲရှင်ရှင်အဝေးလာပဲရှိုးမလာဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါရင်တော်ရမင်္ဂလာပါထိုင်းမရောပို့လာတဲ့ထိုင်းမဆိုဒီပိတ်တဲ့ပုံဝင်ပေးဒီ page တက်ကိုဝင်ပေးဒီ website တက်ကိုဝင်ပေးပြန်ပြောပြမယ်ဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုတာပြန်ပြောပြမယ် အခု Anor လွတ်နေတဲ့ video file Anor ရဲ့ page ကို live လုပ်ထား live လုပ်ပြီးတော့ Anor ရဲ့ page ထဲကိုဝင်အခုလွတ်နေတဲ့ video file ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတို့လား Anor တင်ထားပေးတယ်ဆက်သွယ်မြင်းမြန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆိုတော့ Anor website နာမည်တင်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ပြပေးမယ်ပြပေးမယ်အဲအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ဟိုးမင်းရလေကွာတပြပေးမယ်နော်တခြားကြည့်နော်ခိုင်းမှာမေးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအဲတို့လားချက်ချင်းဝင်တယ်နော်အဲအဲ့ဒီ page ထဲကိုသွားပြီးတော့မေးပေးနော်ဟုတ်ပြီလားကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ်ပြီလား2800မင်္ဂလာပါအာအဆိုလောက်စားပါအဆိုအဆိုလောက်စားပါလားအော်ခွေအဆိုဆိုလို့နော်နော်နလောက်ပိုင်းငိုင်းရတဲ့တော့တချင်းထွက်ပြီနော်တင်ပေးတော့မယ်နော်ညိုအပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်နော်အခုအရှင်နဲ့တော့မညာဘူးလားတဲ့မင်းပြောပါဟမ်အသေးလေးပေးပါသေးပေးပါသေးပေးပါဟာ ကလေးလေးပေးပါတလေးလေးတလေးလေးတလေးလေးပေးတလေးလေးပေးဒီလိုလေးလေးဒီလိုလေးဒီလိုလေးဒီလိုလေးပေးချင်မလားဟာတော့စမတော်လာပလဲလက်ခပ်ဖို့ဟိုခါလာด้วยရန်ကုန်မှာအေးနေပြီရန်ကုန်မှာနည်းနည်းအေးနေပြီဘူးတာဟဲ့ညအေးရဆိုလို့တော်တော်ဘူးอ่ะပူတယ်ရန်ကုန်ပူတယ်ကုန်းနဲ့မှာကုန်းနဲ့မှာနေတော့အေးရပါတော့နော်ပူတယ်အပြင်အတွေ့ဖြစ်လို့တော့ပူတာဟုတ်ပြီနော် ခေါ်ကျဲမာယိုလူသူတွာတအာโอเคโอเคခေါ်ကျဲမာယိုဒီမှာတင်ပေးမယ်နော်တင်ပေးမယ်ဒီမှာဒီမှာအဲဒီမှာဒီမှာအနောက်ရှိမှာချထားပေးတယ်โอเคပထမဆုံးနောက်ဆုံးအနေနဲ့นะคะสุดท้ายนะคะผมကိုယ်စလဲလေးတွေပြောလာလိုက်ဒီမှာအနောက်ရှိမှာချထားပေးမယ်အခုအနောက်ဒီမှာအရှိမှာချထားတာเนาะဒီဒီ astral collagen ပေါ့เนาะ collagen ဆက်သွယ်เนาะ မယန်းတိကြော်ညာချင်လို့ရလားတဲ့ရတာပါမယန်းတိလားခယန်းတိလားအိုးတခွားတိလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်မာနေပါပြီတဲ့ page မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့အားပေးလိုက်ပါအောင်ဒါအားပေးလိုက်ပါအောင်ဆိုတာချက်နော်ကိုကိုကျဲမရေကိုရဲ့အခြေအနေကိုရဲ့အခြေအနေဆိုတာကိုရဲ့မျက်နှာအသားရဲ့အရင်ရေးကြည့်ရနော် main ကလေးတော့ပြပြပါသေးလား main ကလေးဆိုတာယောက်ျားတိုင်းယောက်ျားတိုင်းမှာတိလား မလဲချောဖို့လာဖို့အရေးမကြီးဘူးစိတ်ကောင်းရင်ပြီးရအဲ့လိုမျိုးတွေပြောပေမဲ့ဟောဒီမျက်နာလေးကိုအရင်ကြည့်ပြီးမှဟောဒီအတွင်းစိတ်ကိုပေါင်းကြည့်တာပါယုံနော်ဒီစကားကိုတော့မင်းတို့ယုံအသေးတို့ယုံကြည့်လိုက်နော်မမာဘူးလုံးဝလမ်းမစရာဘူးနော် မလေးမလေးယောက်ျားလေးတွေကပြောမယ်မလေးယောက်ချိုးဖို့မလိုပါဘူးနော်စကောင်းပြီးရောအရင်ချိပြီးရောအဲဆက်ဖြဲဆက်ဖြဲချက်ခွာချက်ခွာနေနေကြည့်ပါဟာယောက်ချိုးလိုက်တာဒီစိတ်ကကောင်းတယ်လေဒီမျိုးသူရှိမှတော့ကျမစိတ်ကကောင်းနေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခွဲပြလို့မရဘူးတို့ကြောင့်ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါလေးတွေအရေးကြီးတယ်တို့ကြောင့်နော်ရှင်းဆိုင်ပါပြောချင်ပါတယ်နော် မိန်းကလေးတွေအကြံပေးချင်တာပါဟုတ်ပြီတော့ခု Q site ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ယောက်ျားလေးတွေစိတ်ဝေးဆွေးနေတော့တကယ်ပြောတာတကယ်အမှန်တကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာနော်အဲ့စကားတွေကစာအုပ်တူထဲမှာပဲရှိတယ်တကယ်တကယ်အပြင်မှာမရှိဘူးနော်တို့ရမယ်မင်းဖက်ဖက်နေတဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကောင်မလေးကလေရုပ်မချောရင်နေပလိစေကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကောင်မလေးကရုပ်မချောရင်နေပလိစေစိတ်ထား အရန်ကောင်းပြီးရောဆိုတာစာအုပ်တွေရုပ်ရှင်တွေထဲမှာမရှိอ่ะတကယ်တကယ်အပြင်မှာ no ပါအေးတော့မရှိဘူးเนาะဒါပြပြလားဟုတ်ပြီနော်အခုအာဒီ Astrala Collagen လေးကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအရေးအကြောင်းတွေအတွက်เนาะမျက်နှာတွန့်သွားတာလားအဲ့လိုမျိုးအစင်အစင်းလေးတွေဒီမှာမျက်ရည်လေးတွေဒီတော့အောက်မှာဆိုရင်အစင်အစင်းလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ရှိပြီဆိုရင်လေအဲ့ဒါ Q site တင်တယ် ဒါပါလေးတွေတတင်းလေးတွေ queue site တင်နေအဲဒါကြောင့် extra collagen တွေကိုအသုံးပြုပေးပါနေ့စဉ်နဲ့အများတောက်သုံးပေးပါဒီထဲမှာပေါ့နော်နော်နော်ဒီထဲမှာလေဟာပါစကားများလိုက်တာဒီမိမဟဲ့အစားကျမစကားများတာဟိုအစားကလေးကရှင်တိတိရဲ့နဲ့ရှင်ယူခဲ့တာလေအခုမှဘာလာဖြစ်နေတာလဲယောက်ျားအဲ့လိုပြန်ပြောနော်အမလေးဟဲ့ငါအပြိုစစ် လို့ပြောဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ဒီဒီဒီ Estrella Collagen လေးကပေါ့နော်သူကအထဲမှာဆိုရင်10တုပ်ဒီလိုထုတ်သေးလေး10တုပ်ပါတယ်တော့ဖောက်မပြတော့ဘူးနော်လူမျိုးလို့နော်လူမျိုးဒီလိုမျိုးဖောက်လို့ရတယ်ဒီငါဖုန်းကိုဒီမှာလေးနားမှာဖွင့်ထားပြီးတော့ဘယ်ဘယ်ကအတန်ထွက်လာတာလဲလို့လက်ရှာကြည့်နေရဟုတ်သမ ्या အရာလားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်နော် ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အာယောက်ျားလေးတွေလည်းတောက်သုံးလို့ရပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေလည်း Q site ပါ Q site ပါနော်ကိုယ့်ကျမလည်းပြောတာပဲကျမလည်းယောက်ျားလေးတွေကိုမျက်နာပဲကြည့်တာကျမလည်းမျက်နာပဲကြည့်တာပါနော်ကြောင်မချိုးဆိုနားမတော့ပါနောက်တာနော်တကယ်ဟုတ်ပါဘူးအန်ဒါအနောအနောတော့လေပြောဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုကိုနဲ့လိုက်တဲ့ကောင်လေးပေါ့အဲပြောမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ဟာဆိုရင် โอเคပြပြမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်စပင်ရောင်ကြိုက်တယ်ဒီခေါ်ဒီအသက်အသက်ကြီးသွားပြီအသက်40ဝန်းကျင်နေမှာဆိုအရင်ဆိုးတယ်ဗောနော်အသက်40ကျော်သွားပြီဆိုတော့တောက်တောင်းတင်တယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအနော်တင်ထားပြီးရနော်ဒီမှာခေါ်ချစ်မာလိုမာယူလိုသူ address ဆိုတော့ဒီမှာအနော်ရှိမှာဖုန်းနံပါတ်တွေ fiber နံပါတ်တွေတင်ထားပြီးရနော်ဈေးကဘယ်လောက်လဲ အာမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်ခုနဘယ်လောက်လဲ2400လားမသိဘူးเนาะ2400ဘတ်ငွေနဲ့ဆိုရင်690ပါဟုတ်ပြီနော်အာပြီးရင်အနော်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်တင်ထားပေးတယ်ပြီးတော့ကိုစလီတွေကအရင်များနေလို့ပေါ့နော်အနော်တွေ့တဲ့လူပဲပဲအနော်တင်မိတာနော် sorry ပါလို့ပြီးရင်ဒီမှာလေဒီအခုအနော်တို့နဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတွေ့လားနော်အနော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလေမြန်မာမြန်မာ TV စီဝါဆိုပြီးတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ page ရှိတယ် အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒီမှာလည်းတွားပြီးတော့မိလိုက်လို့ရတယ်နော်ဈေးနှုန်းကဘတ်ငွေ690ပါโอเคโอเคနော်စီပီမှာစာဝတ်ထားကြည့်ပါနော်တဲ့အကြောင်းပြပြပါအမကိုဟုတ်ကဲ့ပါပြန်ပြန်ပြပါမယ်ရှင်အခုစင်နာနဲ့ကြည့်ပေးမယ်နော်2500နော်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်2500ပါအခုတင်ထားတဲ့ fiber number လည်းရှိတယ်ဖုန်း number လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့မာယူလိုက်နော်ဒီနေ့ကတော့ချိန်ကုန်ပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာမစားသေးဘူးဆိုတော့ဒီမှာစားလိုက်အောင်မယ်โอเคနော်အဲ့ဆိုရင် နော်အဲ့ဆက်ညီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောပြတဲ့အတိုင်းပဲဆက်သွယ်သွားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်မနေ့ကမှတို့ပြန်ဆောင်ကြမယ်ဒီနေ့တို့ချိန်ကုန်သွားပါပြီ live အတက်ကိုအစင်းထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မနေ့ကမှတို့ပြန်ဆောင်ကြမယ်တာတာအတဲလေးပေးပါတဲလေးတဲလေးတဲလေးအတဲလား